لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں خدا پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا